Amen. Yan, dito po yung ano, yung Nanggang Exhibition Center. So, maglulod muna tayo guys. Maglulod muna tayo ng easy car. AC card. Ako, hindi. 不在考虑。 Sige. Ayan, ipapasok lang natin. Ayan. oh, ayan na siya. Oh, Okay na siya. Ganun lang kadin simple guys. 扶梯将加速，请紧握扶手，站稳踏梯。Hold the handrail and step firmly onto the escalator。加速滑行，加速扶梯，大家注意时间。我想拿五块钱。 Dito na tayo sa loob ng train guys. Ayan. Hindi nyo na itatanong. Hindi ako marunong kumakain. <laughs> hindi ako marunong gumala-gala. <laughs> Isa lang ako. Ay, nervous ako. Malay nyo. <laughs> Baka mamaya mawala tayo. Huwag naman sana. So, ito ang Shinan guys. Tingnan natin. Dito tayo. Shinan Street. Ayan, Shilin hmm, dito tayo sa Shilin papunta ang Sinjan. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Shilin, nandito tayo. Pupunta tayo doon sa Sinjan. Diba? Sa dulong-dulo. Kita nyo? Ayan o, oh, dulong-dulo. Oh. Ih, marunong na tayo. <laughs> 四月台列车，我新店。 tao-tao dito. Nandito na tayo sa Lumitas. <laughs> So guys, nandito na ako sa Sin <laughs> Sinchan yung inaantay kong kasama ko guys, an doon siya sa kabila bumaba. Kaya uh, <laughs> mas magaling na. Sabi ko, mas magaling na pala ako mag magbiyahe. Hello! Ay, ah, nagkita din tayo. Oh, ayan guys, yun yung <laughs> inaantay ko. Tapos, <laughs> siya din pala yun. Wala pa rin sa'yo dumit. Nakaputi. Eh, paano mainit? Nakakainit. May naman na yung card mo? Oo, oh, 100 plus. Eh, kung magsakay tayo? Nang? Nag-15 lang naman dali. Eh. Oo. Hindi ka na magkarga. nyo siyang i-subscribe. Ano yung ano mo? Sabihin mo yung ano mo. Dali! <laughs> Tamang yan! Ano? Suplading taman? Ayan, suplading taman yan, guys. Pa-support na lang, guys. Ayan, and <laughs> pa-subscribe na rin. Picture nila. Ay, nakasara. Saan? Nakita ko lang picture dyan dito ang labahan. Oo. Oh. Sarado. Ayan, oh, meron ah. Open siya? Teka, picture tayo. Pwede kaya? Ano ka ba? Nakakapasok na. Hmm, Bibidyo lang. Picture pa ito. Oo, picture view. pero video yun. Nakabidyo ka. Ah, Diyos ko, unlimited video pala ito. Sige. Pati ang lakad mo pala kasama. One, two, three. Up, jump pa. One, tayo, talo, ano ka? Buka mo yung kamay mo tapos talon ka. One, two, two, three. Yun, ang ganda kaya, Jen. Baliw. Minsan hmm, pa. Pa ah, ganyan. Mm. Oo. Ayan. Ganyan? Papay tayo niyan. <laughs> ano? Ang Kita naman dyan. Patayo ko lang. Patayo? Oo. One, two, O, dito pa lang, dami na nating ano. Ako rin. Dapat may isa din ako. Ano? Kadaya. <laughs> Ah, dito ka gusto mo eh. <laughs> Pahiga talaga? Ayaw mo pa tayo. One, two, three. Kasi yung paa. Kita yung ano, yung ano muna. You know? ba nakapunta doon mamaya? Ang layo naman yun. Ano. Dito din tayo mamaya mag-ano. Sasakay. Sasakay. Ang gandola, alas 5 lang. Hanggang alas 5? Dapat alas 4 papunta na tayo dito. Or alas 3. So, ito yung sinasabi nilang hotel. Oh. oh, ayan Oh, sa baba niya eh, ano. Police. Baong nga. Ayan na guys, yung Woolay. Gulay pala, gulay. Kahit ano, gulay o gulay. Ito yung information nila. Gulay Information Center. Whew. Ba't naiwan ka? Ayun no, sa ano? May family mark din dito. Bili lang tayo ng ano. Ice cream? No. Ice cream? <laughs> Nakakauhaw kaya yun? Ayan yung Hot Spring Resort. Saan? Ayun no. Hindi, wala na ice cream. Hindi pa Ayan yung ano nila. Dito papunta, ate. Ano? Ay, okay. See? Bye. Ah, ano, may ice cream mo. Ayan guys, oh, ayan, papasok dyan. Explore. Explore rice. Ano, family mart? Ayan, bili lang tayo ng tubig. Ano, doon na tayo kakain? Yan pala yung maraming daw. Oh, ayan, magpika-pika na lang tayo. Gusto kong mais. Gusto tubig. Oo. Kape? Bili muna tayo ng pagkain guys. Nang hindi tayo magutom. Ano tayo? Nakaka-relax dito. Kung nag-ano ka dito guys o kumakain ka dito, ang ganda ng view. Sabi mo, ganun na tayo. Ganda ng view. Check ah! Ito yung pag-booking ko yung ano, Tapos, siguro ano to, overnight. Pero yun ano, yung tingnan. Ayan o, mura lang o. Picture natin matagal. Tapos, ayan yung ano niya. Hotel. Mas gusto ko sa... Pero maganda rin dito. yan, te. Restaurant niya. <laughs> Ay, ang hot spring. Pataas yan. Yan daw sa lagpas. Ayan, guys. Oo. Oh, oh. Ayan,